Děkuji, děkuji můj nevlastní otče, a Alexi, nebo jak se jmenuje, Alex, nevlastní otec. S respektem. Hmm. Zapach krvi. To je jasný, ne, že to láká ty. Jo, jinak tady ten týpek, ten eh, Hunter, je se spolku, který si říkají hraničáři, proto tam byl asi ten hraničářský mod. A jsou to borci, který, ne, nebudu spojovat, ale říkají si, říkají si Sparta. Mají to napsané na helmě a jsou to, jsou to takový ty nej, nejdrsnější zmrdi tady v té zóně. zomře Daj, daj, daj, daj, daj, daj! Fuj, jsem se lek. Zomri. Hunter, davaj! Střelaj, střelaj! Ty vole. Nechci zomřít. Ah! Prchadí! Ah, ty krávo. Fucker. Tak co jim je? Nějaký jiný, nějaký divný jsou. Ještě. Jo. já se vám hrozně moc omlouvám. Черные. Tak, voda. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Vždycky stralo, že z těch mutantů není nutno. Akorát si pipláš Туннельные гады бегут, úplně všechno, protože черные не просто tady teďka ne, jo, to byl trapný souboj, když jsem mal chcípnul, следующая ступень. ale Вы же bývají fakt tuhý. сильнейшие, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как Jo, tady frajer, Alex, nevlastní otec s respektem, o, má strach o to, nebo bojí se, bojí se, že lidstvo je vlastně už starý druh na této planetě a že ty mutanti jsou vlastně nadřazený a ve vývoji jsou trošku, uh, trošku dál v té evoluci a, Внешний блокпост уничтожен! a... Mm, tak mám strach, jakože jsme na řadě, no, že vyhynem. Dobrý, držím hůl. Krasa věď. jak mu tam jebalo. Fú, moc drogy, moc drogy. Do práce. <laughs> Jak trpěj, tyjo. Fakt je mi dobře na tý, teďka na tom křesle. Одному дьяволу известно, что творится с О, соседями Хантер причем <laughs> prostě, наши ten bude. планы. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. To je hero of the Если я game. завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти Akorát je человека, kladnej, no, radši ty, которого ty hajzly, takový зовут záporáky. A, Расскажешь ему, что случилось со mной что происходит? А он говорит, пора, просто злая. Покажи мне. Там глаз, там глаз с фагустой. Поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Э, с ней залежит на мне, ну, всяк. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Э, с ней Хантера. Так, э, бы было? Kapitola první. Vyrážíme, lovec se nevrátil, nebude snadný najít si výmluvu, proč opustit stanici a vyrazit do polis. Ale slíbil jsem to, zjistil jsem, že dalšího dne vyráží do stanice Riga Kavarana a potřebují... Uh, kurva, <laughs> potřebují stráže, upsal jsem si jim na jednu cestu, bla, bla, bla, bla a prostě zmrt jede s nima, sere na svého zastraného nevlastního otce s respektem. Myslím. co. колеса, кондуктор, нажми на тормоза. No, tormazo. Наконец-то. Hm, Nakoniec. Ладно, хватай шматье Ja. и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не Ni- Ničemu nezabuď. Ach, ta ruština je fakt hustá. Sorry, omlouvám se za můj skvělý humor. Tak, tady byl loot zrovna, ale vylutili jsme ho v, v té kacéně. A ah, jsem si vzpomněl to slovo. Kacéna. To, co my všichni pem milujeme. Mm, Tak, že jsem to musel dohrát. Jako. Jinak bych nemohl. Mm, dobrý jo. Tady máme trošku reklamičku na knížku. Od toho Dimitriho Gluch Gluchovského. 18 jako letý 18-letý kluk to postnul na svůj blog, na internet, úplně zdarma lidem a během několika měsíců to začali, začalo číst přes 3 miliony lidí a dostal se to totální bestseller, i když to bylo jakoby dostupný zdarma. Takže jako respekt, respekt pro něj a ať pokračuje. Čet jsem asi čtvrtku, no. Takže asi moc bych, řekl bych, že moc nevím, no. <laughs> mě to pak nějak přestalo. Přestalo prostě no. <laughs> jo, rozumíme si. Tak, tady ničovo. Co tady ta hajzlové? Jo, jasně, že ti dám všechno. Hele, nechceš ještě? Co? Je, bloker. Ej, tu, tu. Move, bitch. Get out my way. Get out my way, bitch. Get out my way. Tak. Jdeme do zbrojnice. Což nějaký zbraně. Hej, proč se mi nepředstaví? Tohle mě vždycky tak sere. Bavíme se o zbraních, já nevím, jak se jmenuje. Bastard, no. Sračka všech sraček, to hnedka někde vyměním. On je vyloženě odpor jako k té zbraní. Dobaj, no, víc mi to dej. Další, další, jo. Nabíječku, masku. Ani nenechám, <laughs> nenechám mluvit, chudák. Ah, tak, a jdem. Ahoj. Tu, tu, tu, tu, Jo. Kuj, kuj, kuj, prasátka, kuj. Nejde to zasnout. Ah. Ahoj. Představ se nejdřív, hajzle. Všichni mě znáte ale ne Marťoma a kurva nevím vůbec kdo jste. Jo, jako Možná si všimnete jedné věci, ten Artyom, on vůbec nemluví, jo. <laughs> vůbec, ale. Jo, v nejbližší době... V nejbližší době hodím na... Na kanál nějaký videa. Mm, Skarbal Space Program, jestli někdo tady hraje. Nějakou nerdiáckou hru. Ale mám tam, měl jsem tam dobrý, dobrou misi, takže tam mám spoustu giga videí. Takže to nějak prostě zpracuju, ať to můžu smazat a zbavit se toho. Tak a hlavně, co jsem chtěl říct, mám eh, v plánu Dying Light, nový, nový datadisk, nový DLT, takže to přijde v nejbližší době, asi to pár dní bych řekl. Takže check my channel do budoucna. Tak, tady trošku spoil, no. Ale tak můžeme se třeba honička, jakože... Jo, jo, jakože se nadřeme u té u tý páky tam, jak... Musíme mačkat, aby to jelo. Tak, víte to, bylo to poprvé, co jsem opustil bezpečí domovské stanice. Mrzlo mě, že jsem svému nevlastnímu otci s respektem <laughs> neřekl pravdu. Že z Rigi se přímo domů nevrátím, ale lovec se na mě spolíhal. Ať to stojí, co to stojí. Jeho, jeho slovy. Dovoj, no přidej. Tak, eh, z další luxusní věc, než, než jenom ta plynová maska, která se dá otírat, tak je tady ta baterka, která prostě svítí 10 metrů a pak nasrat prostě, serus, měj se a vykuř mi. Nesvítí prostě do dálky. A to je paráda, to, takovýhle detail prostě dodává na té atmosféře úplně. To je super, super. Jo, ještě jsem chtěl říct, eh, to metro získalo skvělou kritiku, když to bylo nový. I ta jednička, myslím tu první úplně za právě tu atmosféru ponurou a, a vlastně těžkou survivalovskou, hororovskou. A ještě, ještě jsem chtěl něco říct, že za tohle to mělo skvělou kritiku, ale, vole, určitě, ale já si vzpomenu, takže, a zdíc, a zdíc. У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Jo, tak musíme servisním tunelem, který nikdo nemá rád, protože... Не торчать Protože же здесь proto, по жизни. protože jsem ta, tam tudy nejezdí, není to zajištění, tam osvětlení. Hej a co víc, jako, Это stačí, вроде ne? как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. Dobrý, no, tak Нравилось мне. Совсем. dále, dále. fakt, jo. No jo. tam. Mělo to, jo, za to grafické zpracování, jo, ještě to mělo skvělé hodnocení. Ale naopak to mělo špatné eh, špatný hodnocení, co se týče eh, té lineárnosti, nebo té jedno, jedno cestovitosti, jedno, jednosměro, jednosměrový prostě, to je, ne, nemůžete nikam odbočit, ta hra vás neustále hlídá v určitém koridoru a nemůžete prostě udělat nic navíc, žádný, žádný vedlejší questy, nic takového. Tak, máme tady 10 minut dalších, no, takže ještě chvilku, chvíli, chvílenku. Есть. Домчим нас до Рижской Jo, jo, Нам убираться отсюда надо. tady jsou nějaký Давайте побыстрее. sliluletky. Мне тут страшно с ними. Mě tu strašně s nimi. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а? Слушай, то сохраняй, Борис. Сама, не co. я? Что за мной? Jo, takže týpci si asi dali něco do koktejlu. tu kuriozu. A jasně, ten Hunter je prostě úplně největší PDS tady v té hře a, a good guy zároveň, prostě největší osobnost. A ty to trošku schytal tady od té siluetky. tak jo, to je jak opice trošku. Tak, teď nám tady něco udělal, asi nám, nám pohladil, nás pohladil po tváři nebo něco podobného. Tak a jsme zpátky z toho nechutného limbu, jak jsme se přestřelili tady na té tady na té kárce, nebo jak se to jmenuje. Všichni jsou v píči, jako no. Přestřel. Moc fetujete, kluci. Nesmíte hrát to metro tolik. Doběm to, doběm to. Vstavajte, mužík, jo. OK, tak už, to, už se to na nás zvalí, z temnot. Ne, nemůžu To nabojem, jak má. Musím, musím. Až teď. Takhle, na jistotku, na jistotku. A hnedka navíc, kdyby se něco zesralo. Tak co? Jo. Aha, zomri, běž spát. Jo, drtím Ečko teďka, jak čurák. Knixicht, běž si lehnout. Jo, co je s tebou, ty hajzle? Díky, vole. Nabijem ten jeden náboj a hned mu ho naholíme do držky. Uh. Jo, takže skvělý, děkujeme vývojáři, protože nám to takhle luxusně nastavil. Nemůžeme dělat nic s tím. Prostě ho tak jako tak si ho vzal. Do temnot. Aj, Fail. <laughs> Dáme si tady škufetu. A to je, to je nakopávač vlastně, to je pro, proti vlastně těmhle těm uh, útoč chudo chudo nabíjaj, nabíjaj Что тут такое произошло? no do píči, no do píči jo, ale skripta zasraný, vole. Tohle mě sere, no, prostě já to vždycky zapomenu. Prostě cutscena, no. Miluju. Tak máme minutu na dokončení videa. Doufám, že to vyjde. Uděláme to na několik částí, jako jo, tohle bude první. Nebo, nebo vlastně kecám, druhá. Jsem čurák, fakt. Dělej. Davaj, procháděj. No, stíháme to krásně. Let's burn them! Let's burn! OK. Takže chtěl jsem to udělat teď a 15 vteřin, no. Dobré. Stříhám teď.